hugasan lang yan. Pero, nalinis ko na lahat dyan. Yan. Tapos, naka-organize na lahat. Ganon. Naka-organize na lahat. Pero, Abangan na lang yung vlog mo house tour. Huwag mo na yung makita. hmm? Abangan nila yung vlog mo house tour. Ah, ah, sige pala. Okay, at least patikim. Yung lang time lang ako maglinis talaga eh. Tamad kasi nila. Gusto nila ako pa yung kikilos. Wala. So, so ako pa kikilos. house before? Bakit mo yung mga ano, yura kong 50. Hashtag ng yabang. Eh, ang bugayo. Hindi mo naman gawin. Hindi ka pa sorry, sa lang niya? Sorry. Naway ko siya. Naway siya. Tulog na may bata. Tara, sundan na natin. Aray ko. <laughs> Ako sundan agad. Sundan na natin para... Bawal. Magkaalam-alam. Ano? Tara na, dali na. Mag-grab, mag-grab na tayo. Maano, ano talaga? Maano talaga? <laughs> matira matibay po ba? Oo, matira matibay. Nahamon ko si Uy Tapang, si Lingling Suksok, pag si Irika Iba. Ang challenge kami tatlo. Wow. Lovers of the Year. Promise, pupusta ko asawa ko. Hindi na ako pala ako. Aray. Tira, ulo ka. pupusta ko to. Pupusta ko to. Wala ka din. Bawal pa sundan si Baby Bawal. Bawal pa. Bawal. Bawal. Pero ano yung dinaanan ni Baby, pwedeng sundan. Aray ko. Bawal ko bawal. Kailangan makatapos muna siya ng college. Ilang taon, ilang taon siya mga nangyayari Ano to? Di ba kailangan mo pagkatapos muna ng college? Tunahin muna yung pinabukasan ni baby, di ba? Sino si Carlo Perso? Sakto mo kami sa mga Carlo Perso? Sino yun? Yung action pag Ganda ng asawa mo. Ah. Pero ang... Oo, ganun talaga. Tapos kamukha ni Gardo, Belsosa, sino yun? Siyempre, pangit na ako, pangit pa asawa ko. Ano ang tsura namin? Ah, pangit ang asawa ko, sino ang utusan sa amin? Pamukas ka ba? Ayan, English. Bakit? It's not good. Eh? Kada, nasa public tayo. Diba? Mm, I'm only 17. Uy! 17 mo ka. 17. 17, no? Ay, ako. Hindi ako magpatalo. Mas lalo naman ako, no? Kulong ko. Marami pang deserving yan. Lumayas ka na. Lumayas ka na. <laughs> Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Live lang in life. Kahit maas na good. Hindi maganda tingnan. Sino yan? Yan ano ko ni Gildo. Mukhang artista, tapos kumukha ni... Sino yung Edgar? Kung kilala ka daw ni Gildo, ang bukan. Ang may close siya ng asawa, si Edgar Gilbert Sosa, asawa. i-vlog po kami. Mm. Uh, manood po kayo mamaya kay na-upload kami ano, na-upload kami ano, sa lang. Ah, ang hayo. Ah, mukha mo po asawa ni Sino ba yun? Alam mo yung ano lang, gumanap nung sa ano? Asawa ka eh. Alam, alam ano mo yung... Kaya bumita lang tayo ganyan. Ang ay Sa ibang bansa na pinamanakan ng ano, namatay yung Amerikano, di ba? Yung asawa. Ang ilan na nasa listahan ko? Yung lalaki. Palamukha mo. Dalawa lang sila sa buhay ko. The past and the furious. Aray ko, aray ko. Hindi, asawa mo ata tulit. No. Bakit? Hmm? Hindi naman. Layo. Ang kawig niya talaga, mama niya. Younger version ng asawa ni Ber ah, Gardo Versosa. Kamukha niya si ano, si, alam mo sinong kamukha niya? Si Tonji. <laughs> Si Tonji na may pagka sa ganito? Oo, oh, sa inyo. Tanggalin mo nga ba dahil? Pakita mo mo. lang. Oo. Oo, ganda ng buhok niya, oh. Sombrero ng sombrero. Patay niya yung ano niya, yung tanggal mo yung Ano ba yun? Oo, namin. Hindi, ikaw babago yung bago mo, babago mo. bago. Kasi yung nag-makeup yun. Hindi, ganda lang ng Pilipina. siya ay binatang Pilipina. nagkakasya pa Kasi yung swerte. Walang ako. Ang beses ko lang nawala yan yan. Sunod pa rin ang sunod yan. Mas maganda ka daw sa akin pag babae ka. Pinamimigay ko na nga sa'yo. Pwede si Bungi. I think she's prettier. Yeah, she is. Spaghetti lang yan, hindi nag-make up, walang make up yan. Di, di nga nagpupulbo eh. yan eh. Yan. That's the real beauty of Pilipina. Ano, walang ano, ka-make up, make up. Masago mo yan, nagka-sure ba? ano, <laughs> gusto mong i-demo Bakit oh, ka ba? Eh, eh, ano ginawa mo? Oh? Pinilit ka ba? Master ka, kahit oh. ako bata ko. At isang mas ako. Kahit natalsikan yung bata. Natalsikan bata. Asa na utak mo doon? Masyadong babaw ng dahilan. Masyadong mababaw? Anong mababaw ka? Dahilan sa akin yan. Yun, tapos maglilit ko Tapos masama pakiramdam ko, ano? Tapos pag hindi, pag hindi ako kumain, ano gagawin mo? Oh, ang gagawin mo? Lalayan ka? Oh. Talaga? Talaga? Ano Kahit may mga bata, naawa kami yung ano ko? Yes. O ano? Oh. Ano, ano sabi ng bata? Ako na nga nag-adjust. Ano? Di 20 minutes ka, di mo mawawa ka sa halak mo. Awa ka doon, papakita mo na sa camera. Kaya nga, kaibigan mo mismo nagsasabi, ginagamit mo yung bata eh. Tingin na lang ako masakit para makaalis na kami. shallow, the funny, the crazy, the green-minded one in the land never seen. <laughs> Subscribe and ring the bell bell for new updates of our video. That's it, Bunsit. Ciao.